Приглашаем вас в обновленный магазин компании Global Fashion, где вы с 20% скидкой найдете много нового интересного в приятной атмосфере с чашечкой ароматного кофе.